Ja nākas saskarties ar medicīnas aprūpi, kurā ir nesaprotami noteikumi, ko iesākt? Runā, ka, lai tev palīdzētu, jādod nauda. Es neņemšu. Lūdzu, maksājiet kasē. Neriskē. Darīt pareizi nav tik grūti. Pievienojies. Es arī gribu saprotamu veselīgu medicīnas sistēmu. Es pievienojos.